मैंने देखा मैंने देखा है शून्य से संसार बनते हुए कुछ भी नहीं में जिंदगी पनपते हुए उम्मीदों का घोंसला बुनते हुए एक तरल में तराने बनते हुए ब्रह्मांड में नए तारे को टिमटिमाते देखा अंदर एहसासों का दिया जलते देखा आँखों में आँखों से बातें करते देखा मैंने एक आईने के अंदर आईने को देखा उस आईने को ताप में तपते देखा अंतस पे आँच ना आए खुद को पिघलाते देखा भक्षियों से दो दो हाथ करते देखा मैंने गौ को सिंहनी बनते देखा मैंने बाज को रिवाजों से बाजते देखा छाया को बचाती काया को देखा अमावस के तम में अमावस के तम में पूर्ण मासी को जलते देखा पोथी पतरों पुराणों में हाथों माथों की लकीरों में कुंडलियों कमंडलियों में त्रिभस्म में हर रस्म में आरती चालीसों में रामायण के श्लोकों में मानस की चौपाइयों में किसी और को चाहते देखा हर जगह शांता को सिसकते देखा गुमनामी में खुद को खोजते देखा दशरथ को शांता का गोदान कर राम लला का वरदान पाते देखा मैंने कौशल्या की छाती को रोते देखा मन में इच्छा को कुल को कोसते देखा लोगों को खुद की रौंद कर नवमी में तुमको खोजते देखा